ボンジュールフランスなんと在住ののりですとある週末フランスの家族がなんとに遊びに来てくれたのでなんとの観光名所をいろいろみんなで回ってみました皆さんもねもしフランスに来てなんとに来ることがあれば是非この観光地を参考にしてみてください まず1日目私たちがやってきたのは南砺島の西側にあるレマシンドイルという場所ですこちらにはですね木製の大きな像が有名でそれもね後で動画で出てきますこちらのね像の横にあるのは大きなメリーゴーランドで これはなんと出身の小説家ジュール・ヴェルヌが書いた「海底2万マイル」をモチーフにしてますこちらに停泊している船はロワール・プリンセスといってロワール川のクルーズが楽しめる大型船です約1週間のロワール川クルーズを楽しむことができます この南砺島はもともと大きな造船所があったところでそこが再開発されて子どものための広場やレマシンディールが展開されていますなので至る所に大きなクレーンやドックがそのまま残されていて時の変遷を感じることができます さあこちらの場所は皆さん何かお分かりになりますか実はねこの茶色いこうちっちゃい家みたいなものはバーベキューコンロになっていて夜になるとここが開放されて公共のバーベキュー広場になりますこうみんなで同じバーベキューコンロを使ってここで食べてっていうようなことができるような広場ですあれキックンどのトランポリンやる Sekunden. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. you know it change if they, black. You get no change. パのとこ行くかパパあ違う違うパパパパ前パパ前だよはいはいはいよいどんよいどん Bravo! c'est trop facile. Hein. Euh, c'est le premier mot qu'il a, dit. c'est une Grenouille. ah oui. T'as entendu des grenouilles Honto Une grenouille. Bah, la dernière fois qu'on est venu, on avait entendu, c'est vrai, mais là, je sais pas. Il y en a Ouais. Les ah, je sais pas, mais... C'est plutôt le soir, non Ouais, je pense que... さあお昼時になりましたので今日のお昼はこちらのカンティン・ボヤージュという場所でお昼ご飯をいただきますこのカンティンっていうのはフランス語で食堂という意味ですそしてボヤージュというのは旅という意味なので旅の食堂という意味なんですね こはですね夏季限定でオープンするレストランでなのでねこう半屋外の作りになっていますでね奥にはこう子供スペースもあったりして子連れにとても優しいレストランです一応ですね食堂というコンセプトなのでメニューは至ってシンプルで そんなにねバリエーションはありません食堂みたいにですねまずは列に並んでチケットを買ってそして配膳の列に並んでっていうようなシステムになりますそしてこれが私が頼んだブゴシェット・ドゥ・ラビオンドでこれはね鶏肉の串焼きでそれに野菜が一緒についてますでこちらはベジタリアンミートの串焼きです さあ翌日はですね南砺市内を駆け巡るこう小さな、ね、観光列車がありましてそれにみんなで乗ることにしました南砺のあらゆる名所を短時間で回ることができるので初めて南砺に来られる方は是非このね列車に乗ってみるといいかもしれません。sous l p u l s i o n de ses comtes, puis de ses d u En 1532, Compole économique avec le grand commerce atlantique qui atteint son apogée au XVIIIe siècle. as aménagé à l'emplacement de la porte Saint-Nicolas. Regarde les euh, ainsi un système de défense place, une fontaine monumentale, œuvre de l'architecte Henri Driolet, de la moitié du 19e siècle. いうような形で使ます。 さあ列車の後はみんなでピクニックです今日はね暑かったのでルミフォワードって言って子どもたちが水遊びのできる場所の近くで過ごすことにしました。 pas plus avant, c'était possible.